Ich hab, ich hab 97, ich hab 97 bekommen. Ich hab 97 bekommen. Was? Was? Ich hab 97 bekommen. Ich hab 97 bekommen. No. What the fuck? Schau Stream. Wer bist du? Einfach 97. Alter. Bist du eine fucking Maschine? Wow. Oh my god! You didn't just do that. Oh my god! Was? Nein! Nein, Okay. Oh ich hab's, ge ich hab's geverified! Ich hab's geschafft! Holy shit! What? Let's fucking go! Ich hab's geverified! What the fuck? What? Yo, Raiderate. what? What? Wie viele Attempts? Fucking God. What the hell? Was passiert hier gerade? What? Oh mein oh. Gott! Okay, ich hab's geschafft. Yo, das ist so, das ist, das ist Geschichte. Das ist Geschichte! Nein. Ich hab das Verbrannt Demon geschafft! <laughs> Das ist Geschichte! das ist Geschichte! Das ist Geschichte! Holy shit! Ich hab das Verbrannt Demon geschafft! What's made and accumulation combined? Combined. Verified by... verified combined, by combined. me in combined. Combined. 7129 attempts. Allow copy request password 361 uh, 10 star. It's uploaded. Yeah.